まりました風見鳥と申します第2会場トップバッター精一杯演舞していきたいと思います会場を盛り上げていきたいと思います、えー、2019年の時は2013の時に、えー、演舞したそういう人の向上の危機にさほど曲があったんですがそのリメイクを踊らせていただきます精一杯演舞しますどうぞご声援よろしくお願いいたしますさよちどり2019 構え向上言いますすいません緊張してます、えー、はい行きます見上げた月に君を思い千鳥鳴く声君をいざ 走走嘞！ 会場の皆様にたくさん温かい拍手いただきましたお礼申し上げますたくさんの